у меня есть много дел Я иду платить Налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги И тут такая херня Я, я Ко мне подходит старая подруга в пиджаке А ты примешь меня, мне нигде жить Чтобы вы понимали, Лена, распидайка Нет, папа колено, папа колено проблем Нет, папа колено, папа колено проблем Папа колено, папа колено проблем Да, подпишись на мой канал, подпишись на мой канал Но я не заставлю оставляю